වේවා ඔබ යොමු කරලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් සුදු සහ කළු ගැන. කළු ඇඳීම හොඳ නැද්ද? සුදු ඇඳාම වැඩිපුර විශ්ව ශක්තිය ඔබට එනවද කියන එක. මට මේකට කලින් කියන්නනවා චූටි කතාවක්. මේක ටිකක් ප්‍රසිද්ධයි. මනමාල ජෝඩුවක් කසාද බඳින්න ලෑස්ති වෙලා හිටියා. මනමාලි සුදු ඇඳලා මනමාලයා එක්ක පූර්වේ නැගලා හිටියා. පොඩි දරුවෙක් මේක බලාගෙන ඉඳලා අහනවා අම්මගෙන් අම්මේ ඇයි මනමාලි සුදු ඇඳලා ඉන්නේ? අම්මා කිව්වා මනමාලි සුදු ඇඳලා ඉන්නේ පුතේ අද මේ මනමාලිගේ සුන්දරම දවස. හොඳම දවස, අලංකාර දවස, ප්‍රීතිමත් දවස. ඒ නිසා අද මේ සුදු ඇඳලා එයාට එන විශ්ව ශක්තිත් එක්ක එයා ඒක සමරනවා. සතුට භුක්ති විඳිනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා මේ දරුවා බලන් ඉඳලා ඇහුවා. අම්මේ එතකොට ඇයි අර මනමාලයා කළු ඇඳගෙන ඉන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මනමාලයා කළු ඇඳගෙන ඉන්නේ මල්මාලයාගේ අසුන්දරම දවස, අතෘප්තිමත්ම කර දවස, දුක්ඛිත දවස නිසාද. එතකොට තවත් මට කතාවක් මතක් වෙනවා සංස්කෘත කතාවක් මේක කපුටෙක් හිටියා కపుట కలుయి కాక కృష్ణ కపుట కలుయి මේ කපුට කල්පනා කරා අනේ මම කල්වි. ඒ නිසා මම කොහොමද සුදු වෙන්න ඕනේ. කපුට දැක්ක කොකාව. කොකා හැමදාම ගගේ නානවා, කිමිදෙනවා, මාළු අල්ලා ගන්නවා. ආ මේ කොකා සුදු වෙලා ඉන්නේ වතුරේ ගිහින් වතුර නාලා. එහෙනම් මමත් සුදු වෙන්න හොඳම විදිය මං නාන එක තමයි සුදු වෙන්න හොඳම විදිය කියලා හිතලා කපුට උදේ සවස දිගින් දිගට කපුටා නාන්න ගත්තා. මෙහෙම නාගෙන යනකොට මේ කපුටා ලෙඩ වුණා. දැන් මෙයා ලෙඩ කපුටෙක්. මේ ලෙඩ කපුටා මරණ මංචකයට ලං වුණා. දැන් පණ අදිනවා. මේ වෙලාවේ කොකා ආවා. ඇවිල්ලා ඔය යාළුවේ මොකද උනේ? කොහොමද ලෙඩ වුනේ? ඔබ මරණාසන්න වෙලා ඉන්නේ. කපුටා කිව්වා යාළුවේ මට ඕන වුණා උඹ වගේ සුදු වෙන්න. එනිසා මම වතුරේ නිතර නෑවා. නාලා නාලා සුදු වෙන්න බැලුවා. ඒකෙන් මල් ලෙඩ වුණා. ඒකෙන් මරණ වංචකයට ලං වුණා. කොකා කිව්වා හොඳ උත්තරයක්. කොකා කිව්වා යාළුවේ සුදු වෙන්න එච්චර අමාරු නෑ ඔය හිතන තරම්. සුදු වෙන්න ඕනේ ඇඟෙන් නෙමේ හදවතින්. සුදු වර්ණයෙන් නෙමේ හෘදේ වර්ණයෙන් චිත්තේ වර්ණයෙන් සුදුනොත් ඒක ප්‍රසන්නයි. දෙන්න උඹගේ කළු ශරීරය තියාගෙන නොබට සුදු වෙන්න පුළුවන්. මේ කතා දෙකත් එක්ක මට යන්න තව චුට්ටක් ගැඹුරට මේ ලෝක උප්පත්තිය ගැන. ලෝක උත්පත්තියේ ඉඳලා අද වෙනකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලෝකයේ මිනිස් ප්‍රජාව දියුණු වෙලා තියෙනවා. නමුත් දියුණුවේ හිනි පෙත්තට ගියේ නැහැ. දියුණුවේ හිනි පෙත්ත කියන්නේ විනාශය. තුන්වෙනි හරි හතරවෙනි ලෝක යුද්ධෙන් ලෝකයේ විනාශය නෙමෙයි මනුස්ස ප්‍රජාවගේ විනාශය. මොකද මේ පොළොවට මිනිස්සු සම්ප්‍රාප්ත වෙන්නේ මිනිස්සු නිර්මාණය වෙන්නේ පොළොව මිලියන ත්‍රිලියන ගණනක් ඇමීබාවෝ ඇලසෝරොස්ලා ඩයිනෝසෝරොස්ලා මේ වගේ සත්තු හැදිලා ශාක හැදිලා වර්ණ හැදිලා ඊට පස්සේ ජෙනරේෂන් ගණනාවකට පස්සේ ඒ ඉපදුණු අපේ මානවයෝ අපේ ඥාතීන් ඕලම රටක ඉන්න අපේ ඥාතීන් මනුස්ස ප්‍රජාව. ඒකන අපි ඕස්ට්‍රේලියාවන්න කාන්තාවක් පැපුවා නිවගිනියාවන්න පුරුෂයෙක් විවාහ වුණොත් දෙන්නට දරුව උපදිනවා. සමානත්ම මේකත්තු ප්‍රතිකාරණ සමාන දේවල් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලෝකයේ ඒ නිර්මාණයත් එක්ක ඇවිල් ඇවිල්ලා මුලින්ම අපි දන්නවා ගල්ලුගයටත් පෙර මානවයෝ ගැන මිනිස් ප්‍රජාව හිටිය වස්ත්‍ර නැතුව නිර්වත්ව. බයිබලේ ගත්තොත් බයිබලය කියනවා ඇදම් ඇන් ඒවා හිටියත් නිර්ුවත්ව කියලා නේ බයිබලය එහෙම කියනවා. එහෙම නැතත් අපි විද්‍යාඥයෝ කියන කොටසත් කියනවා නිර්ුවත්ව. අපි තර්ක කරලා හිතුවාමත් නිර්ුවත්ව. මොකද අපේ අතලා මුත්තලා අමුඩේ විතරක් ඇඳගෙන හිටපු කාලෙකුත් තිබුණා. එතකොට හැම තමයි වස්ත්‍රය, කියන්නේ ඇඳුම. මේ හැමේ වර්ණය එතකොට එක එක වස්ත්‍ර වගේ. උප්පත්තේ යම් කිසි කෙනෙක් කළු වර්ණයක් සහිත හැමක ඉපදුනොත් දැන් වර්ණ තියෙනවනේ සුදු වර්ණ, කළු වර්ණ, නිරුන්. එතකොට ඒ සමාන වර්ණ ගොඩාක් තියෙනවා. හැමට සමාන වෙන වර්ණ, নানা ප්‍රකාර වර්ණ. එතකොට යම් කිසි කෙනෙකුට කළු වර්ණයක් ඇති වුණොත් ඔය කියන විදිහට විශ්ව ශක්තිය සත්‍යක් නම් මේ විශ්ව ශක්තිය එන්නේ සුදු වර්ණයට පමණක් නම් කිසිම කළු ශරීරයක් තියෙන කෙනෙකුට ඉහළට යන්න බෑ. භාවනා කරන්න බෑ. ප්‍රථම ධානයට, ဒုတိ ය ධානයට, තෘතිය ධානයට, පංචම සප්තමී වලට එන්න බෑ. නමුත් ඒක විහිළුවක් කරමින්, ඒක බොරුවක් කරමින් අපි දන්නවා මහා මොග්ගල්ලාන ස්ථිරයන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟම හිටපු මුගලන් නාමදුරු මොන පාටද කාකනීල කියනවා. කළු පාටෙත් තදම කළු නිල් පාටෙත් තදම නිල් කාකනීල. එහෙනම් උන්වහන්සේට කොහොමද ඊතරම් ධානාඵල සමාපත්තියකට සමවදින්න පුළුවන් උනේ ඒ ශරීර වර්ණය කළු තියෙද්දි. ඒ නිසා ඒක මම දකිනවා ඒක බොරු කතාවක්. සුදු ඇඳා කියලා ශරීර වර්ණය පිටින් ඔප්නංගුවට ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කපුටක් කොකාගේ කතාව වගේ තමයි නැවත නැවත අපි හිතන්න ඕනෑ පිළිබඳව. ඒත් එක්කම තවත් දෙයක් මුගලන්න ඉස්තිවරයන් වහන්සේට කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඔව් මම රජ කෙනෙක් කියලා කියන්නේ සියලුම දේදී අපිට මූලිකත්වය ගන්න පුළුවන් නිසා. දේශපාලනය වේවා ආහාර පද්ධතිය හැදීමේ වේවා මරණය වේවා දඩුවම දීමේ වේවා රටේ රැකීම වේවා මේ හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ අභ්‍යන්තර දියුණුව සහ බාහිර දියුණුව මේ දෙකම පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මට නම් රජ කෙනෙක්. උපමාංගී රජ කෙනෙක්. ඒ නිසා උන්වහන්සේ හිටියේ මොග්ගල්ලාන ස්තිවරයන් වහන්සේට කලින්. මේ ලෝකේ තියෙන විශ්ව ශක්තියක්. ඉර පායන ශක්තිය ඉර බැස යන ශක්තිය ලෝකයේ කැරකෙන ශක්තිය චන්ද්‍රයා සූර්යාගේ ගමනය සුළඟ ඇති කිරීම සුළඟ නැති කිරීම වලාකුළු වැස්ස ඈත ඈත තාරක ඇතිවීම නැතිවීම කෙටියෙන්ම උපාද තිටිබංග කියන තුන මේ විශ්ව ශක්තියේ ගැබ්වීම විශ්ව ශක්තිය නිර්මාණය. අපිට විශ්ව ශක්තියක් තියෙනවා අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ වලාකුලක් චුට්ටක් එහාට කරන්නවත්. කැරකෙන ලෝකෙ චුට්ටක් නතර කරන්නවා. වයසට යන එක චුට්ටක් නතර කරවන්නවත්. එහෙම ශක්තියක් තියෙන කෙනෙක් මට නම් හම්බෙලත් නෑ. මාධ්‍යකවත් මම දැකලත් නෑ. ඒ නිසා මම විශ්ව ශක්තිය නෑ කියන්නේ නෑ. විශ්ව ශක්තිය කියලා අවබෝධ කරගන්න විශ්වයේ ඇතිවන උප්පාදය, තිතිය, භංගය, උපත, පැවැත්ම නැතිවීම කියන කොටස් ටික. හිතා ගැඹුරු සංයමයෙන් දකින්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මේක උපරිමම දැකපු කෙනෙක් තමයි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. පසේ බුදුවරුන්ටත් එහා ලෞතුරා බුදු කෙනෙකුට මේක දකින්න පුළුවන්. ඒ එහෙම දැකපු උන්වහන්සේට මේ විශ්ව ශක්තිය වැඩ කරන්නේ සුදු වස්ත්‍රයට නම් මේ පඳු පාට සිවුරු අඳින්නේ නැතුව සුදු පාට සිවුරු අඳින්න කියලා තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට කියන්න තිබුණා. සුදු සිවුරු ඇඳපු සංඝයා වහන්සේලා මම නම් දැකලා නැහැ. සුදු ඇඳීමේ යම්කිසි දෙයකුත් තියෙනවා. නමුත් විශේෂ ශක්තිය ලබා ගන්න කෙනෙක් සුදු අඳිනවා නම් මම හිතනවා ඒක නිෂ්ප්‍රයෝජනයි. ඒ අරමුණ නිෂ්ප්‍රයෝජන අරමුණක් වෙනවා. ඊටත් කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේටත් කලින් ලෝකයේ දැකපු යම්කිසි මට්ටමකට ධානබල සමාපත්තියට ගිහිල්ලා ත්‍රිකාල දැක්ම තියෙන ඍෂිවරු රජස්තමස්සාය නිර්මුක්තා පෝඥාන බලනයේ ඥාන බලයෙන් රජස්තමස් ගුණ අයින් කරලා යශාන්ත්‍රිකාල මම ළඟ ඒ නිසා තුන්කල් දැක්ම ඇති අතීත දැක්ම වත්මනේ මම මොකද කරන්න කියන්න කියන දැක්ම අනාගතයේ මොකද වෙන්න කියන දැක්ම දැක්ක ඍෂිවරුත් මම නම් දැකලා නැහැ. සඳහන් වෙලත් නැහැ. තන්ත්‍ර වේදාන්ත කියවනකොට අපිට තේරෙනවා ඒ උන්වහන්සේලා කවුරුත් සුදු වස්ත්‍ර ඇඳගෙන ඉඳලා නැහැ. පඩු වර්ණයටත් සමාන කහ වර්ණ වෙනත් වර්ණ විචිත්‍ර වර්ණ ඇඳලා. එහෙම විශ්වශක්තියක් එන බව බුදුන් වහන්සේටත් අවබෝධ වුණේ නැහැ. ඔය කියන විදිහට ඍෂින් තුමාලටත් අවබෝධ වුණේ නැද්ද? ඔය කියන විදිහට. එහෙනම් විශ්ව ශක්තියක් කියලා එකක් ඒ උත්තරමයන්ටත් අවබෝධ වුණේ නැත්නම් මේක ලෝකයේ නොතිබිය හැකි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නැති ශක්තියක් ඇති විදියට අපි හිතනවා වෙන්න පුළුවන්. හොඳමයි. එතකොට ඒ උන්වහන්සේලටත් අවබෝධ වුන් නැති එකක් මේ ජෙනරේෂන් ගණනාවකට පස්සේ අපේ අයට කිසිම ධාන ප්‍රතිඵලයක් නැතිව තරහ යන බුද්ධිම කුපිත වීමක් නෙවෙන්නේ මේවා කතා කරද්දී. ඒ අයට එනවනම් කපුදුමාකාරයි. විශ්ව ශක්තිය ගන්ධ කෙනෙක් සුදු අඳිනවා නම් මං හිතනවා ඕ අඥානය. සුදු හදින්න පුළුවන්. ඒකෙන් වෙනත් කෙනෙකුට යම්කිසි ප්‍රියතාවක් වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි කෙනෙකුට අප්‍රියතාවක් වෙන්නත් පුළුවන් සුදු ඇඳලා. රෑ 12ට විතර සුදු ඇඳගෙන බන්ට් එක මැද්දේ මං එනකොට බය වුණා. ඒ ළමයි ටික දිව්වා. ළමයිගේ දණිතකුත් තුවාල වුණා. අර සුදුවර්ණයට බය වුණා. කළු ඇඳගෙනාව නම් පේන්නේ නැහැ රෑ වෙලා. ළඟට එද්දී වෙදමාම කියයි. වර්ණ සංයෝජනය. අද ලෝකෙ මේ බටහිර වර්ණ ભેදවාදය කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් එතකොටනේ. ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් මාරු වෙමින් මිනිසුන්ගේ ඇස් අන්ධ කරමින් යථාර්ථය වහනවා. ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි දන්නවා පොඩි කවියක් මතක් කරන්න ඕනේ. රතු තැඹිලි ගහකොළ නිල්ලින්දිගෝ දම්. ප්‍රිස්්මට වැටෙන කල සුදු කිරණකට වන දේබල. සුදු කිරණක් ප්‍රිස්්මාකාර වීදුරුධාතුවකට දැම්මහම. එයින් පිට වෙනවා මෙකි නොකි ගොඩක් වර්ණ. දේදුණු වර්ණ. ඉන්ඩිගෝ පාට පවා පිට වෙනවා. දකිනෝ. නමුත් මේක හැලීන වෙලා තිබ්බි සුදුවර්ණය. මේක දෘෂ්ටි මායාවක්. දෘෂ්ටි මායාවක්. නැති දෙයක් ඇති සැටියෙන් පෙනීම මායාවක්. නිල් කුඩු කෝප්පයක් ගන්නවා. කහ කුඩු කෝප්පයක් ගන්නවා. දැන් මේ දෙකම එක සමානව එකට දාලා හොඳට අනපුවාම පේන්නේ කොළ පාට කුඩක්. දැන් කොළ පාට කුඩ තිබුණද? චිත්‍ර විශේලා ගොඩක් අය මේක සංයෝජ කරනවා නිල් සහ කහ එකතු කරලා කොළ නිර්මාණය කරනවා. අඩු වැඩිය මත ලාකොළ තදකොළ හදාගන්න පුළුවන්. එතනින් අපිට පෙනෙනවා නැති වර්ණයක් ඇති ආකාරයෙන් පෙන්වීම දෘෂ්ටි මායාවක්. විශ්ව ශක්තිය සත්‍යක් නම් ඇයි මේ දෘෂ්ටි මායාවට ඒක පැටලිලා රැවටිලා එන දෙයක්ද? සුවර්ණය වුණත් යම් කිසි විට අපිට තර්කණය කරන්න පුළුවන් නැති වර්ණයක් ඇති ආකාරයෙන් පෙනීම. ඒක ටිකක් ගැඹුරු સિદ્ધාන්තයක්. හිමීට හිතන්නේ ඒක ඊට කලින් අපි කතා කරපුවා ගැන අපි හිතමු. ඒන නැති වර්ණයක් ඇති ආකාරයෙන් දැකීමට නිල් කුඩුත් කහ කුඩුත් මිශ්‍ර කරලා බලනකොට ඔබට ඒක දැක ගන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ විදිහට කොළ වර්ණයක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය නෙමෙයි ගැටලුව මට. ඔය කියන විදිහට සුදු වර්ණයට හොඳ ශක්ති කදම්බ ටික එනවා නම් වසර 70ක් පමණ තනි කිරිසුදු වර්ණය ආපු අපේ චන්දහිඟක් ආපු මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අය සුදුමමයි අඳින්නේ නේ. ඉඳලා හිටලා කළු පාට පොඩ්ඩක් ඇඳගෙන එනවා විරෝධය පෙන්වන්න. ඔය සුදු වර්ණයට ඔය විශ්ව ශක්තිය එනවා නම් මේ වෙනකොට ඒ අයට විශ්ව ශක්තිය ඇවිල්ලා විශ්වයේ කිරණ ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකාලෝක වෙලා ඉතා සංවරව සාකච්ඡා කරලා විනය ඇති වෙලා රට ශස්ත්‍රීක වෙලා සුඛිත මුදිත වෙලා ලෝකය ආදරය කරන රටක් බවට පත් කරන්න තිබුණා. පිස්ස ශක්තිය ආවනම් ඒක එහෙම වෙනවා. ලෝකයේ කෙසේ වෙතත් රට කෙසේ වෙතත් ගම කෙසේ වෙතත් අන්තිමට එයාලත් ඉන්නේ ඉතාම දුක්ඛිත තත්වයක. දුක්ඛිත තලයක ඉන්න පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിවරු ආධ්‍යාත්මික වශයෙන්. තේරෙන්නේ නැහැ. දවසක් മന്ത്രിතුමෙක් මාත් එක්ක කතා කරනකොට කියනවා එයාගේ දුව විවාහ වෙලා තියෙනවා ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් එක්ක. මං ඒ ගැන ඇහුවේ නෑ. මට කියන ඇතුමා දැන් අපේ දුව විවාහ වුණේ ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක්. එයාලා කියනවා ලෝකෙ මැව්වේ දෙවියෝ. දැන් බලන්න ඒක එයාලා කියනවා. අපි කියන්නේ ලෝකෙ මැව්වේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා. බලන්න ලොකු වෙනසක් නෑ නේද? ඒතකොට එයා හිතන්නේ ලෝකෙ මැව්වේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියනවා කියලා හිතාන තමයි එයා ධර්මයේ දිහා දකින්නේ. ඊටාම දුර්වල මට්ටමක චින්තනයක්ද එයාලට බලපාලා තියෙන්නේ. එනිසා විශ්ව ශක්තිය යාලට ඇවිල්ලා නැත්නම් අවුරුදු 70ක කාලයක් තුරත් මේ වස්ත්‍ර ඇඳලා. එහෙනම් මේ සුදු වර්ණයට විශ්ව ශක්තිය විශේෂයෙන් අවශෝෂණය වෙන එකක් නෑ. අවශෝෂණය වෙලා නෑ. ප්‍රත්‍යක්ෂව පේනවා. සිතුවිලි සුදු වුණොත් සිතුවිලි වර්ණවත් වුණොත් අත්තානං උපමං කත්වා මං වගේම තමයි අය ඔයා බයිනවට මං කැමති නෑ. මම බයිනවට ඔයා කැමති නෑ. හැබැයි වැරදි පාර යනවා දැකලා හොඳ පාර පෙන්නන එක අපි යුතුයකම. ඒක තමයි සිතේ සුදුභාවය. සුද්ධභාවය. ඒක වැඩි දියුණු කරන එක ඒක වැඩි දියුණු කරන ඉතාම වටිනවා. ඊළඟ එක මේ විශ්වය කියන එක ඇත්තටම මොකක්ද? විශ්ව දකින්න පුළුවන් ඔබට ඇස් පේනවනම්. එලියට බැහැලා අවකාශය දිහා බලන්න. තරු රටා පායලා තියෙන රාත්‍රියක් බලන්න. උදේ කාලේ වලාකුළු බලන්න. මේ අහසේ ඈත ඈත ඈත පේනකොට කන්දක් උඩට නැගලා බලද්දි පේනවා මේ විශ්වය කොතරම් විශාලද කියලා. බටහිර ගණනයක් කරලා තියෙනවා විශ්වය පෘථුවිය තරමට ගොනු කරොත්. විශ්වය පෘතුවිය තරමට ගොුණු කරගත්තොත් පෘතුවිය කියන්නේ විශ්වයේ අල්පෙනති තුඩක් විතර ප්‍රමාණය. දොළ මේ විශ්වය සූර්යා තියෙනවා සූර්යාත් එක්ක ග්‍රහවස්තු තියෙනවා මේ සූර්යා එළිය විහිදෙන යම්කිසි පරාසයක් තියෙනවා. එතනින් එහා අඳුරුයි. තවත් සූර්යෙක් හම්බ වෙනකම්. වතාවක් මගේ මිත්‍රයෙක් බටහිර වෛද්‍යවරයෙක් බෙල්ජියම් ජාතිකේ ඩොක්ටර් ඇලන් යාමට කියනවා රොකට්ස් හදලා ලොංච් කරන්න යන්න ඕන විශ්වයේ පරතර හොයන්ට. මං ඇහුවා එච්චර දුරටගින් සූර්යාගේ එලිය නිකුත් කරන පරාසයෙන් එහාට ගිහාම කොහොමද විශ්වය දකින්නේ. සරවුන්ඩිං එකෙන් දැක්කෑගේ සද්‍යයක් යවලත් දැනගන්න පුළුවන් එන සද්දානුව. එක අනුමාන පදාර්ථයක් විතරයි. එහෙමනම් මගේ මේ කතාව පැහැදිලි කරන්න යන්නේ විශ්වයේ වැඩිපුරම තියෙන අඳුර එක ප්‍රත්‍යක්ෂයි. ආලෝකයේ සූර්යයා විහිදන්නේ යම්කිසි ප්‍රමාණයකට විතරයි. එතනින් එහා විශ්වය ගැන කතා කරනවා විශ්වයේ තියෙන අඳුරයි. සාමාන්‍ය මේකත් වෘධිකාරණම් සමාන දේවල් එකතු වුණාම ඒක වැඩිවීමක් වෙනවා. එහෙනම් අඳුර එකතු වුණාම කළුවර එකතු වුණාම කළු වර්ණය තමයි වැඩිපුරම විශ්වයේ තියෙන්නේ. එහෙනම් වැඩිපුර තියෙන දේ තමයි වැඩිපුර ශක්තිය තියෙන්නේ. විශ්ව ශක්තිය සත්‍යක් නම් ඔහොම වර්ණයන් දහම එහෙම ශක්තියක් සෝ වෙනවනම් උරා ගන්නවනම් ඇඟට කළුවර්ණය තමයි මන්නන් සුදුසු විදියට දකින්න වැඩි වර්ණය කළුවර්ණය විශ්වය ක්‍රියාදාමයන් සිද්ධ වෙන අඳුරස්්‍ය තියෙන. අධ්‍යාත්මක චින්තනය අවබෝධ කර ගැනීම සුදුවර්ණයයි ආලෝකය දැල්ලීම සුදුවර්ණයයි. ඒක ඇතිරන ඇතුළේ එලි අඳින වස්ත්‍රයෙන් නෙමේ. මිනිස්සු රවට්ටන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව එකක් කියන්න ඕන මේකට කියනවනේ මේ කපටි සුකුට් එක කියලා. සුදු ඇඳගෙන කළු ඇවිදින් නෙමෙයි දැන් කියන්නේ සුදු ඇඳගෙන හොරු ඇවිදින්. ඒක හොරා කාලා ඉවරයි. විශ්වයේ ශක්තියක් තිබුණා නම් මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා. ඒ සුදු අඳින අයට ඒ හොරා කණ්ඩ අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ මේ മന്ത്രിවරු ගැන විතරක්ම නෙමෙයි. බොහෝ විට අපි දකින සුදු අඳින අය කළු දේවල් එළියට පෙන්නනවා වැටි. අහුවෙනවා වැඩි. ක්‍රියාත්මක කරනවා වැඩි. සම්භාවිතාවනෝ ඒක සත්‍යයක් නම් ඔවුන්ට ඒක කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. වෙදකම සත්‍යයක් කියන්නේ මිනිස්සු රවටමින් වෙදකම් නොදැන වෙදකම් කරන මිනිස්සුන්ට වැඩිකල් එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔහුත් තෝ ඈත් පීඩාවටපත් වෙනවා ලෝකයක් ඉදිරියේ නිඳාවටපත් වෙනවා. සුදු ඇඳගෙන ආවා කියලා ඒක විශේෂයක් අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ එහෙනම්. ඉතින් මට කෙටියෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරේ විශ්වයේ ශක්තිය කියන්නේ විශ්වයේ උපාද තිටි බංග කියන අවස්ථා තුන පිළිබඳ මැනවින් අවබෝධ කර ගැනීමයි වර්ණයක් විතරක් විශ්ව ශක්තිය අවබෝධ කරගන්න විශ්ව ශක්තිය ඇදගන්න ලොකු මෙහෙයක් කරන්නේ නැහැ. විශ්ව ශක්තිය කියලා ඔය හඳුන්වන වෙනත් ලොකු දේවල් කරන්න බෑ. විශ්වයේ තියෙන දේවල් අපිට දැකලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. කතාවක් තියෙනවා කොකාට වාරයක් තියෙනවා නම් තිත්තයට වාරයකුත් තියෙනවා. මොකද්ද මේකේ ගැඹුර? ඔව් තිත්තයට වාරයක් තියෙනවා. මොකටද? කොකාගෙන් හැංගෙන්න. කොකාට ඇටැක් කරන්න බෑ තිත්තයට. කොකාට අහු නොවී හැංගෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා තිත්තයට. ඒක තමයි තිත්තයාගේ වාරය. ඒ වගේම මේ විශ්ව ශක්තියේ වාරය අතර අපේ වාරය අපි හොයා ගන්න ඕන විශ්ව ශක්තිය මෙහෙමනම් මේක උපාදය මේක තිතිය මේක භංගය තියෙනවා නම් මේකෙන් අපි බේරෙන්නේ කොහොමද නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද අපි අයින් වෙලා පාඩුවේ පැහැදිලි දැක්මක් ඇතුව ඉදිරියට යෑමයි මන් නම් දකින්නේ විශ්ව ශක්තිය අවබෝධ කරගත්ත භාවයට මම හිතනවා ප්‍රශ්නෙට නිසි පිළිතුරක් ලැබෙන්නේ නැති මම මේවා කිව්වේ සත්‍යවාදී නමක් රෝලා සත්‍ය කතාවක් ක්‍රෝධයකින් නොවේ යම්කිසි පැටලවීමක් තියෙනවනම් ඔබට පුළුවන් මටත් වඩා විදක් දෙයන්ගෙන් මේක අහලා දැනගන්න අවබෝධ කරගන්න. සර්ව සුබ සිද්ධ වේවා.